coisas na vida que não podemos controlar. E quando tentamos, elas saem fora do lugar. Mesmo aqui nesse restaurante caro, com essas pessoas em volta querendo ser, querendo ter, estão aqui se mostrando querendo ser uma melhor que a outra. E você tá aqui pra quê, mano? Tá aqui pelas minas, tá aqui por você, tá aqui pela família, tá aqui pra quê, mano? Eu? O que, que eu tenho? Tem minha filha, tem minha vida, tem família, tem minha mina, tenho tudo que é bom. Fora moral na minha vila, na vida pensando o que eu faço. Na rua não posso dar mole, sujeita amarrando um cardaço. Do nada de saco revólver. É bom se envolver, se vai, vê se vai, vê se vai, ter se vai sair de lá. Como tudo deve ser, melhor correr. Pra quem pagar pra ver, na vida nada de graça, tô focado. um banco daqueles tipo Gringotts Leva a gata pra jantar num restaurante caro Tento chegar em casa em SP tudo parado Penso no futuro, não posso chegar atrasado O universo tá uma droga, horas bolas de rachixe Ambiente de soltado parede cinza grafite Triste com a notícia, lá se vai mais uma vida Doença que até ontem ninguém nem conhecia Passa, veja na fumaça, prepara outro desse Bota o drink na taça, nada é de graça Cuidado com as farsa Adiciono sample, sente o groove nas caixas Não embaça não, não estressa não Aqui pelo bairro cês não passa não Cês é vacina Ba -ba Body so sexy, diva do Instagram Balançando a lata, sentando até de manhã Motel tá no Maps, broto carburando scan Sou sexy, sou sexy, um desce pro meu clã Muito safadinha, chacoalhando a bunda Gosto do piloto, também gosto do garoto Bate palma, baby, que essa noite nós destrava Lá em casa, né gato? Convocou o bonde, sabe que a artilharia é pesada Joga o na vista, no pinhão, tamo de gijo Roletando a city com elas no filme G5 Derrubando as notas, menino que são perigo Gosta do meu style, gosta mais é do meu minha acelerando na Benz No pain, no gain, nascer do blend Banco de trás lotado com mais quatro no bem Se você pediu, então toma meu bem Uma dose minha acelerando na Benz No pain, no gain, a Mary acende Banco de trás lotado com mais quatro no bem One shot, no flow Sigo calando quem me critico Bem lento e slow Sempre muito calmo pra poder fazer meu show Aquela ontem me ligou, intimando onde eu tô Parecendo um GPS, do nada ela me chamando de amor Perguntando como eu tô Na frente da minhas amigas, meus esquemas ela queimou Queimou, queimou para, esse nem me comentar Se não vai me arrastar, assim vai me quebrar Nem queira comparar, sempre te dei o melhor Eu te faço causar, tiro seu suor Se você pediu, então toma meu bem Uma dose minha acelerando na Benz, No pain, no gain, nascer do blend Banco de trás lotado com mais quatro no pente Se você pediu, então toma meu bem Uma dose minha acelerando na Benz. No nós quatro no bem. Don't look at my swag. Don't look at my swag. Go bigger no deck. Go bigger no deck. No big most deck. No big most deck. No mic one check. Yeah, uh. Don't look at my swag. Don't look at my swag. Go bigger no deck. Go bigger no deck. Yeah. No big most deck. No big most deck. Oh, mic one check. Check it out. Oh. Magoçando a vista no peão, tamo de giz. Roletando a city com elas no filme G5. Derrubando as notas, menino que são perigo gosta do meu style, gosta mais é do meu. Se você pediu, então toma meu bem. Uma dose minha acelerando na Benz, No pain, no gain. Nascido do blend. Banco de trás lotado com mais quatro no bem. Se você pediu, então toma meu bem. Uma dose minha acelerando na Benz você sua opinião dá pra mim E mal do bom. Puxa nessa mix vai é pro metazinho Seu bloco nessa parte cês examina, tá? Eu dou next na face, não passou do brinco oh, Ei, essa parte eu zico só pra destilar Pensar no que disse foi falar de mim Que eu trampo a caralho, minha hora vai chegar Essa porra só nós mesmo, posso meu dedo do meio Que o filho caçula que tá portando a 3x4 Pelo do automotivo, sem três motivos Foco na missão e cês querem fechar comigo Eu também quero um motivo, acha que de colisão Esporta é distintivo, só ramela na missão Não me diz qual que vai ser, ó oh, Apresenta acima pra você Busca 011, mano, é sem dó Preocupado apenas em vencer e só Não pensa, só vem Então deixa Yo, good Yo. Tell these motherfuckers what the Why? fuck is going on, man. hey. Yeah, yeah. Get it. Yeah. Let's go down on the track, Backseat yo. groove, like don't cruise. Krieg some Caesar, home, ja, food. Paparazzi, flock about bitch, that's love. That's love. Her, Genie, my crib, just rolling. Just that roach, yo. Just balling, grab my dick like no other. Bad girls know it, bad girls got it. Pop some booze, cause I'm flying. Frozen, frozen, rolling, rolling Oh, cartilha, cartilha nojo Tão bobo, não vou pagar pra ver Frozen, frozen, rolling Ouro, Cartier, cartilha nojo Tão bobo, não vou pagar pra ver Pois que não compro cartilha, não pulso Acelera forte, rasguei a blitz uh, ah, Bolsa lotada, só dinheiro bruto Ela vai no toque, bandida fala que quer é sério, passa a assim, senha é do cofre que hoje eu vou gastar todo o seu malote. Chovei o luxo no pescoço dela, maldade, dinheiro misturada forte. Quando tiros eu me sinto leve, derrubei opinião que não me serve. Bate grave, tô jogado no moche, se ela não entende a cabeça ferve. Frozen. Catei ah, ah. no meu bolso sem ter blá blá blá Te faço flutuar, você vai se amarrar Tô com um blend na minha mão, cê vai delirar Ela me ganha quando ela senta Jogando essa raba em mim tudo em câmera lenta Pele na pele, eu sei sua senha Joga na minha cara mostrando que cê aguenta 20 no bolso, eu tenho minhas metas Tô vivendo as horas, sempre é dia de festa Se jogar nisso cê se envolve Sem tempo pra amor eu tô ocupado nos corres Quem me deixa high, ela defende Faço do meu jeito que até suas pernas tremem Você me gruda, meu nome geme Depois do fim da noite é o mesmo jogo de Ela bem consta, ela me ganha Não vou perder meu foco enquanto a sua raba balança Não vai me complicar, eu tenho as manhas Não caio na sua lábia nem na sua cara de Santo. Eu vou te ganhar, eu tenho as senhas 4K no bolso sem ter blá blá blá Te faço flutuar, você vai se Tô com um blend na minha mão, você vai delirar Minha desculpa, você nunca me esquece Não caia no seu jogo, você tava de blast Sei que só louca, não larga do meu pé Me lembro muito bem, sei bem quem você é Minha desculpa, você nunca me esquece Não caia no seu jogo, você tava de blast Sei que só louca draga do meu pé Me lembro muito bem, sei bem quem você é Ela é bem gangsta, ela me ganha Não vou perder meu foco enquanto a sua balança Não vai me complicar, eu tenho as manhas Não caio na sua lava nem na sua cara de santa Eu vou te ganhar, eu tenho as senhas 4K tem no meu bolso sem ter blá blá blá Te faço flutuar, você vai se Tô com um blend na minha mão, você vai delirar vive sem agir Cê sabe que nós é green Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim Solo e vi sem agir Cê sabe que nós é green Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim Ele peida na minha frente, na minha frente chora Não sabe o que acontece, tá de fora Hoje que eu tô bem, fica fácil Fazendo um pitch pronto pra ser milionário Tô contando um paco, mano, só lobo guará Apesar que é de 100, tá mais fácil de guardar Grana, foco ela sabe que é me dar, me Coca, soda, lim, Mais um doce vai dropar, dropar Não quer MD, só quer ver tempo passar, passar Só vive sem Jashi Cê sabe que nós é cream, é o cream Sem confundir, só dividir Joga esse bloco pra mim Só Louis V, sem Jashi Cê sabe que nós é cream, é som amassando esses fela tipo, tipo Saitama, Matuku, Han Andrade 18 virou minha fã Cabeçada do Zidane, você Materazzi. Materazzi Você tá me perseguindo tipo paparazzi. paparazzi Isso aqui não é parquinho, não é Hop Harry Isso aqui não é parquinho, não é Hop Harry Olha o salve, boa Nike, bolha no meu pé Meu pé Quer fumada, boa Chama Nike, sabe, né Cê sabe, sabe Sem ache Cê sabe que nós é cream é só dividir, joga esse bloco pra mim uh. Só Louis V, sem Jashi Cê sabe que nós é green, é o green, Sem confundir, só dividir Testa minha paciência que eu tô sem limite 5K pesando bolso e ela na suíte No meu corre atrás da grana eu tô correndo risco Rico dentro da favela me chamem de tico Esses bela tão tentando mas não arruma nada Tenta arrumar pezinho mas não, não dá falha Copo sempre transbordando, tem gelo, tem bala Cê quer é vir bater de frente mas cê não tem bala Sabe que eu faço grana? Eu nunca sou de dar falha Fase boa, invejoso sempre brota Se eu tô com as notas pode pá que ela me nota Tanta nota que eu não conto mas não vou pesar Tô com a camisa da home só vou Guará. Curte a vibe, olha o kit Sabe que nós é o crime é o crime. don't kill my vibe. Drill don't kill my vibe. Drill don't kill my vibe. Drill don't kill my vibe. Drill don't kill my vibe. Bitch, mama, pai. Tô certo, tô nice. chupa minha pica e quer se envolver com os mano que é de gueto Rubi esse flow do Nest, cê sabe que eu posso, eu tenho respeito Eu falo isso que eu posso, você sabe mano, eu tô sempre primeiro Se essa for gostosa é capaz que nela eu deixo um herdeiro Esse copo cheio deixa na brisa, não rouba senão eu te mato Se eu tô na track cê sabe que eu causo sempre um assassinato Cê viu o mano sincero, meu mano que achei fraco Ligou o da só, só chama mano, cê sabe que ele mata fácil Hoje tô ou chamo Neymar só pra ver aquelas que é verificada Ela sabe que eu gosto, mandar mensagem com a voz de safada Se ela chama as amigas, eu ligo os manos, tô sempre na bala Ela sabe que não é só na rima, mano, que minha voz encaixa Só de ouvir minha voz no beat, sabe que ela balança a raba Ela geme o meu vulgo e pina a raba e me pede tapa Duas da manhã ela chama meu mano porque sabe que eu sou puro Se ela rouba minha brisa, sabe que pela manhã, mano, eu sou Drill don't kill my vibe, drill don't kill my vibe, drill don't kill my vibe, drill don't kill my vibe, drill don't kill my vibe, bitch mama pai, tô certo, tô Esses mano falido tipo ai, tipo ai, eu só sigo sorrindo tipo nice, tipo nice. matando os inimigos tipo light, tipo light, meu death note é lindo tipo ai, ai, ai. Camisa 10 pro tipo, push Nós gosta de puta de luxo, luxo Se me passa um push, push Eu tô na traqueta, sou truco, Cê pensa que eu tô truco, sou Enche a contato, pois som, faz sum Faço papel de paintball Eles é demais, otário do mundo, do mundo Busco direto da fonte, mas que boa na fonte mancha me de Fiji Essa daqui fiz na hora, lembrei até das rodas de freestyle Não olha pro lado, meus mano pesado de ganga camisa de time Cria de Caracas City Salve meu mano, cabelo, don't kill my vibe Pode ser o chefe no hospital Tipo um sniper sempre letal Minha turbina ou genial Lobo certeiro sempre fatal Manchas de sangue no avental Foi tempestade vem tipo um tornado De rap é só, moda light 4 Plano formado, mexeu com os matos Vinho é sopa de furo Mina safada que é droga da pura Os mano que eu colo, sou site natura Suco, lupa na testa e só vai uh, Relax, motherfucker Drink só corém Pra que falar de coca e do flow que cês não tem Que é pique, só, que não falta falta é dicção Quando eu brinco, Johnny Walker ele atrapalha a transmissão yeah. Músicas para o seu drift Maroladão de rachixe Drill igual esse não existe Chata facap só Músicas para o seu drift Maroladão de rachixe Drill igual esse não existe Chata facap só Drill don't é kill my vibe it's gutter on the track, yo. Al mijn niggas die zijn stom, man. Zeg maar wipe, je moet die doorgaan, de honey. hey, je bitch hoe dat zou hoeven, man. Maar ik heb geen tijd met nog maar procenten, man. Al mijn is die zijn stom, man. Zeg maar wipe, je moet die doorgaan, de hey, je bitch hoe dat zou hoeven, man. maar ik heb geen tijd, ben nog maar booshitter Ja die bitch wou haze komen roken, maar ik kan niks op dat blowen Allemaal one smoke, dus ik rook ze Gaat het goed met de gang, dat we toosten We weten van onszelf, nee we hoeven niks te posten uh, ah, Let me switch it up, you know run it Ik ben on it, that's why them men running En ik zeg je them rappers die just do one and one. ik was die wordplayers als ze schiet aan mijn kans Run pussy boy, run, run I'm the man that get it done, done Grr, bam se va. say, boy, run, run. I'm the man that get it done, done. Grappa bam bam bam. The bitch, die mag geen done. dan. Sounds run, pussy boy, run, run. I'm the man that get it done, done. Grappa bam bam bam. The bitch, die mag Nossa, a mina tava do nosso lado lá, viado. O cara até chegou falando lá, mano. Caralho, essa mina tá tudo rico, vocês aqui. <laughs> Só nasce comigo, só os envolvidos. Supra e na voz, pesando mil quilos. Profissão perigo, sei quem tá comigo. Temos do meu lado, que se toca é tiro. Só nasce comigo, só os envolvidos. Supra e na voz, pesando mil perigo Sei quem tá comigo Temos do meu lado Que se qualquer de roubar Tem gente brilhando no cordão de ouro Ela me pergunta se eu tenho fogo Não basta só uma, ela queda de novo Nota o volume, mas não do bolso Lá MCC eu fiz chover E Se eu chegasse que elas me notam Quero meu copo esquecer minhas noites Quando vai pro corpo nunca quem dá Sabe que na banca só me dou perigo Que ela desenvolve jogando as chatas Flag da caminhada, safe igual o whisky com gelo Tudo no respeito, tudo nos conforme Não pia na reta, senão você morre Os moleque envolvido, profissão perigo Cresceram comigo, trão sempre do lado Sempre posturado, sempre posturado Atletas da rua, atletas da rua Só camisa 10, uh, é, que joga até na China uh. É. Só nasço comigo, só os envolvidos Sou pra voz, pesando mil quilos Profissão perigo, sei quem tá comigo Tem uns do meu lado só Sou os envolvidos, sou pra ensinar voz Tem filme do Blanco, junto com um bando E pelo nota não bota num banco Filme do Blanco pesado demais Quem não acompanha vai pica pra trás Muita memória no meu HD Não esqueço tudo que você fez Com os mano da dois, cê não paga de louco Paga de quem nós capota no soco Mano, cê é feio, e que eu sabei Frente da classe, cê perigo, pay Cry baby, cry baby Cê sabe só lei, só fala my name direito Foda-se as bitch que só querem fama Corro atrás porque eu não sou herdeiro Tô aqui na e só tem verdadeiro Celular tá no meu bolso esquerdo Só me liga se o papo for grana Ela quer sentar em meu dia inteiro Passou a noite e depois